Ketdak, yell ansambli. Gullab o'smam, suv boshman, oyog'imda yotgan toshman. Qachongacha yurak bag'rim aldoshma ajongacha yuratmag'im eziladi tinchlik qaydoshmana maysara maysara maysara jon olam gunoh maysara jon jannat gunoh maysara jon olam gunoh maysara jon dunyoda sevishmagan yo'q mushkul maysara jon bo'lsa omad ana deru ana omad qo'lidan tut elidan tut qari omad qari yomad nahot bo'lsa omad ana deru ana omad qo'lidan tut elidan tut qari omad qari sevdada seni geçmegen müşküle meysere can Meysere can, meysere can yours Spilden, dillerinden Kapalılık ayırmaz Diğer ışığın ellerinden Aynanıyım bizim yoğuz Spilden, dillerinden Kapalılık ayırmaz Diğer ışığın ellerinden Mansara, mansara, mansara çok ورق إلى ليس رجع جنة إلى ليس رجع عالم إلى bu dünyada seni içmegen yuş ile meyser can haligi akram aka ana endi bitta qo'shiq borda demak tayyormiz-da o'xshasa bo'lmasa o'xshamasa matol deb qo'ysalaringiz boshlayman armeyskiy sarqlariga qachon kelibdi yoshligimiz yallansa qilaveradi maysalarni ishi nima bo'lganda ham mana bu musofirda yurgan yurgan do'stlarimiz bizni o'sha yerda ham kuzatayotgan youtubega kirib mana shunday kuzatayotgan do'stlarimizga avvalo salom aytaman umrlar uzun bo'lsin yana bir o'zbekistonimiz andijon shunday hammalariga omad tilayman ozgina bo'lsa ham shu insonlarning ko'ngliga yorug'lik olib kirib o'zimizni uyni sog'intirgan bo'lsak mana yana o'sha o'zimizni xonadonimiz mana shu uy milliy taomlar milliy mevalar mevalar pishyapti xudo xohlasa shu narsalarni eslab bir yana youtubega bir narsa tashlaylik dedik sog'intirib qo'yaylik bir yoqda bu yoqda <laughs> yurgan do'stlarimiz dedik ham hamyurtlarimizga ham salom aytaman umrlari uzoq bo'lsin sog' bo'lalik hammamiz o'zimizni o'zimiz ehlab qilganimiz ma'qul demoqchimanki mana xudoga shukrlik pandemiya kasalliklar o'tib ketdi bu kunlarda ham qiyinchiliklar bo'ldi kimdir og'ir kunlarda ham ko'chirdik Bunaqa narsa bo'lmasin iloyim. Xudodan shuni so'raymiz. Umrlar uzoq bo'lsin, salomat bo'linglar. Hurmatli hamyurtlar. Turizm. Куда мы еще земимся? Mana shunday olib keldi, kelsin-da. Rossiyadagilarga aytinglar. У нас есть Ташкент, вот так. Есть у нас в Ташкенте озеро Рахат, вот в озере сидит квартира Фархат. сені ажынасыр етсен Кушетім, кушет, аңар кушет қалар, өшет адын. Салам алейкум. Сау болыңдар. <laughs> Все, по-моему.